Good morning, sì, qui eh, sono le 11, come dico in questi casi, certo, non proprio una mattina prestissima, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina. Mister, master, maestro, o oh, semplicemente. Oh, semplicemente. David Lynch, it's me. 24, 2022, and it's a Tuesday in Naples. A clear, clear morning in this moment, very still right now. 78, 8 Fahrenheit around 26 Celsius, and this means that it's a really, really, really, really soft, like in this days and this period, and also over because it seems more a summer climate than spring climate, but we are going towards June, and so this is normal. As regards the video tools del noi file do it ancora quello di ieri eh, dell'altro ieri da caricare per cui nel caso ci sono quelli questo di domani eventualmente scala domani credo ma comunque eyes open if you are interested in the case Anyway, as you and you all just see from the window Yes, I think that this afternoon the temperature salirà, sono quasi sicuro che salirà, ovviamente non siamo dei manchi su questo, come sempre, ma vedremo, però perché credo di sì. But the really important thing with this atmosphere is that today we have, today we have those beautiful, those beautiful beautiful, those beautiful, those beautiful blue skies and the golden sunshine and I think all along the way ovviamente qui all along the way sempre qualche ora in meno rispetto a voi intendo soprattutto amici americani perché è un orario come sapete completamente diverso rispetto a dove vivete voi sì, speriamo di continuare così anche domani. Tra l'altro due giorni fa abbiamo avuto un trend di sette giorni consecutivi interrotto solo da questi due giorni precedenti, con sole e cielo voglio dire. Speriamo di continuare così questo trend anche la settimana successiva a partire da ora. Per cui shade this so from the mythical window with the orange, red, blue, the water curtain and it's green. killer shooter behind the me on the top, not visible in fact in the shot. And finally, from my mythical keyboard Yamaha GX 640 IPG IPG 625 Eva, eh, grazie a te, molto people follow the channel, riporsi un saluto davvero a tutti and also I hope you all have a great breakfast <laughs> lo farò tra poco, il mio stomaco brontolo come sempre, non so se lo sentite fa tutto, spero vi possiate consolare se il tempo dovesse essere brutto dalle vostre parti rispetto a qui non che non ci si consola sempre con la colazione ma personalmente quando il tempo è più brutto mi consola ancora di più tra l'altro in italiano le due parole colazione e consolazione fanno anche rima And today also I have the black shirt, beautiful black shirt of Ed Lynch. I invite, invito a vedere anche uh, il mio video, secondo video più visto in questo momento, qui in cui mi pongo anche delle domande sulla camicia nera di <laughs> Mr. Lynch. Metto anche il link in descrizione. I'll see you uh, in video tools if I'll do it. Anzi, o in quello di ieri o dell'altro ieri. Or tomorrow.